mejor mi tus palabras en mi ser no de un día en tus atrios que mi fuera de Dios solo una cosa yo te deseo estamos contigo solo en tu presencia porque Que fuera de Dios, solo una cosa yo deseo. Estamos aquí, Dios solo en tu presencia. Porque solo una cosa necesito: es tu rostro y toda la alabanza. Siempre me